Անհնար է դիմանա հանաջիգյար ես անջիգյար Իսկ ես կո սիրո համար անցել եմ պարճանապար Իմ սիրո մասին խոսել նկարագրելն է շատ դժվար Ձերքը տուր ամուր պահեմ ես, իմ սերն ես անավար Անհնար սիրով ճրակ ու հիմա ես հասկանում եմ որ սիրում եմ բայց դու լու Սիրտն ես անավար Լրության մեջ դու իմ միակ սպոպանք Իմ սերն ես անավար, իմ սերն ես անավար Լրության մեջ Իմ սիրալը սի խոսենը կարագրեն է շատ դժվար Ձեր գտում